大家好，我是潇洒的人类。这期节目和大家分享一下我自己饲养过的一些中小型鹦鹉，有常见的虎皮、牡丹、玄凤、和尚、西蜜，还有少见的几种鹦鹉，太平洋、横斑、光辉、桔梗、玫瑰。如果你准备饲养一只小鹦鹉的话，又不知道该如何选择，希望这期节目对你有帮助。好了，我们开始吧。 我相信有很多朋友和我一样，都是从虎皮鹦鹉开始喜欢鹦鹉的，因为虎皮鹦鹉很常见，而且容易买到。我记得我的第一只虎皮鹦鹉是在我们这里的集市买到的，当时也没想那么多，就是想给自己买个玩具。但是不得不说，真的很适合新手养。首先很少见有虎皮挑食的，真的是你给什么它吃什么。 所以它们的身体啊都很强壮，雌雄分辨也简单，只用看鼻膜颜色，基本就能分辨雌雄了，而且很容易繁殖。虎皮鹦鹉的性格活泼，你随便给个东西，它都能玩得很开心，而且有开口讲话的几率，虽然几率很小，这个得看个体的智商和性格了。总之，它的优点就是身体素质好，不容易生病，食谱简单，不挑食。它的缺点呢，就是智商相对其他的小型鹦鹉不是很高。 特别是母鸟经常会攻击人，亲人的程度不如常见其他小型鹦鹉，而且记性比较差，不但不容易训练，还不懂得保护自己，很容易出现自我伤害的情况。虽然可以近人，但是不亲人，很适合上班族或者空余时间不多的人饲养。那牡丹鹦鹉呢？牡丹鹦鹉是我一直在饲养的，现在也有养，也是我接触的第二种小型鹦鹉。养牡丹鹦鹉纯属意外。 前几年我在我的朋友圈里发布了一个我要交换珊瑚的消息，然后我的一个好友就说我用一只鸟换一个珊瑚可以吗？我当时还回给他说你有病吧？结果有病的那个是我。回家之后呢，我就越来越喜欢它，然后就开始研究牡丹鹦鹉的习性。其实牡丹鹦鹉也很好饲养，在前期节目介绍过牡丹鹦鹉入门饲养，这里就不多说了，只是顺便和虎皮鹦鹉比较一下优缺点。 首先，牡丹鹦鹉的智商是比虎皮高出不少，反应速度很快，更灵活，警觉性高，喜欢欺负其他的鸟，典型的欺软怕硬。羽毛的毛质给人视觉感觉好，所以个人觉得牡丹鹦鹉更具观赏性。不要着急，说完了优点，那么还有缺点。如果你带回家的是成鸟的话，那么它很难和你建立关系，需要比较长的时间来建立。 在还没建立关系好之前，注意它咬人是很疼的。但是从小养的话，它会很粘人。牡丹鹦鹉的叫声很多人接受不了，会和人的耳膜产生共振。刚回家的时候可能会安静个两三周，之后会吵翻天。而且我们家的牡丹鹦鹉每次在我讲电话的时候，我讲一句它叫一声，我不讲它不叫，感觉就像它想和电话那边的人讲话一样。 你指望牡丹鹦鹉吹口哨讲话，就不要抱希望了，基本不可能。最后就是很关键的一点，我也不知道算是缺点还是优点，牡丹鹦鹉的开门能力在小型鹦鹉里面绝对称得上是 number one。所以，如果是笼养牡丹鹦鹉的话，一定要把笼门扣住了。这同时也反映出了它的智商有多高。 你不管怎样把龙门关上，只要没有锁死，它都会想办法打开，只是时间的问题，它一定会打开。我们接着下一个聊玄凤，玄凤鹦鹉它是属于中小型鹦鹉，所以饲养空间相对要比虎皮鹦鹉的要大。玄凤的优点就是亲人的程度比较高，强烈建议手养，适合有时间有耐心的人养。 笼养的虽然以后会逐渐变得亲人，但无法根除咬人的习惯，始终对主人有一定警觉性。玄凤的胆子很小，很少刻意咬人和招惹其他的鹦鹉，除非你吓到它，或者让它感觉到危险。玄凤吹口哨是很不错的，公的比母的吹得好，而且公的音色会很多变，就是音乐感比较强，感觉带旋律，不是乱叫的。整体来说不是特别吵，但也需要看个体。 长相呢，算是中小型鹦鹉里面比较有特色，就是因为头顶的冠。它的缺点其实是比较少的，但是比较明显就是它的鱼粉比较多，特别是在它抖翅膀的时候。所以有洁癖的朋友慎重考虑，也是有解决方案的，就是勤洗澡，然后鸟笼放在比较通风的地方。但是家里面如果有人有呼吸道疾病呢，最好还是不要饲养。还有就是玄凤具备一定的破坏力。 再就是配对比较麻烦，两只玄凤鹦鹉如果不是从小一起长大的话，不容易配对，要花比较长的时间。好，下面我们来看和尚鹦鹉。和尚鹦鹉的体型啊和玄凤差不多大小，但是呢绿色的和尚鹦鹉体型稍微要比其他颜色的大一点。饲养空间、繁殖箱和玄凤一样就行。和尚鹦鹉的长相真的很可爱，至于它的优点，我相信大家都应该知道。 就是它在中小型鹦鹉里面性价比是最好的，既便宜又好看，还会讲话，身体强壮，饮食结构简单，不挑食，给什么就吃什么。我的和尚鹦鹉啊喜欢吃面条，每次我吃饭的时候都不敢放它出来，它会直接飞到盘子里和你一起吃。和尚鹦鹉的叫声不小，很爱叫，但是我发现散养的还行，看见主人就不叫了。 建议不要和其他品种混养，尤其是牡丹会非常的丑。和尚在我看来几乎没有什么缺点，而且很适合新手饲养。好，我们来看西蜜鹦鹉。西蜜鹦鹉分好多种，我饲养的是红彩西蜜，体长呢二十五到三十厘米，它的体型跟和尚鹦鹉差不多大小。这种鹦鹉饮食结构比较特殊，所以饲养起来比较麻烦。它在野外是吃花蜜的。 如果喂粉的话，它会觉得很干，就会去喝水，喝着水还顺便能洗个澡。西蜜鹦鹉羽毛颜色确实漂亮，但是它有个致命的缺点，就是喷粪。我们家当时每个礼拜都要刷一次墙，因为笼子是靠墙放。不过我听说可以调整饮食，稍微改善一下此情况。除了喷粪，还有个问题就是叫声穿透性很强，和亚马逊鹦鹉有的一拼。如果是在公寓，就不要考虑了。西蜜也是有优点的。 他性格活泼，非常喜欢玩儿。如果你有足够的时间和空间，可以考虑饲养一只泄密。它的互动性比和尚、玄凤都要好，而且它说话的清晰程度比和尚强，但是没有和尚那么爱说话。它学口哨和电话铃音简直一模一样，根本分不出是电话还是它。所以，如果你有大把时间陪它玩儿的话，还是可以考虑饲养一只。好了，常见的我们就说这么多。 下来讲一种我比较喜欢的一个小型品种，太平洋鹦鹉。太平洋的颜色也是非常多的，由于它体型小，所以感觉配什么颜色都觉得很可爱。但是你别看它个儿小，它一窝能生七到八颗蛋。它最大的优点就是安静。我经常在工作的时候放它们出来陪着我，不会捣乱。有一次我工作放它出来，它就在我手臂上站着一动不动，起码四十分钟。太平洋也没有什么特别致命的缺点。 它的互动性不是很强，但是领地意识很强。和你不熟的情况下，或者受到惊吓的时候，咬你没商量。太平洋和横斑一样，能不飞就不飞，典型的攀禽。但是太平洋和横斑鹦鹉比较起来，我个人比较喜欢横斑，因为横斑和太平洋一样的安静，而且我见过很多会学舌的横斑，虽然没有中大型鹦鹉说的那么清楚，但是也能听出来他们在讲什么。横斑的性格我特别喜欢。 它是属于那种慢热型，的，做什么事情动作看起来都很慢。我个人觉得横斑的颜色呀不如太平洋好看，横斑身上的纹路更清晰一些，比太平洋更亲近人一些。但是横斑有个缺点，那就是粪便比较稀，感觉像拉肚子一样。因为它喜欢喝水，喜欢吃蔬菜和水果，但是它不挑食，只要有水就行，基本什么都吃，也是属于比较好养的小型鹦鹉。 而且非常适合家里有老人的朋友饲养，因为它真的很安静，而且攻击性很小，和其他鹦鹉在一起肯定是被欺负的小弟。至于光辉、桔梗、玫瑰这三种都属于草科类的鹦鹉，玫瑰呢体型比较大，和玄凤差不多大小，所以如果养玫瑰的话，空间按照玄凤配置就可以了。这三种鹦鹉，我个人觉得不适合手养，因为很难很难把它们养熟。 就算从小养的话，它和你的互动的感觉呀，完全没有其他鹦鹉那么亲人，养着有点不太像鹦鹉的感觉。说白了就是纯观赏的鹦鹉，确实好看，但是养久了身体的颜色会变淡，有的从第三年开始就变了。所以你如果想养它们的话，要考虑清楚，不能因为它们变得不漂亮就放弃它。至于它叫声可以忽略，很少叫，叫起来声音也不大。 草科的鹦鹉相对其他鹦鹉来讲都比较安静，如果你是不准备手养的话，还是可以考虑的。好了，我本人呢就饲养过这么多中小型的鹦鹉，也很想尝试新的小型鹦鹉的品种。如果你有好的建议，请留言告诉我。最后给大家提个醒，无论家里养了什么宠物，都要记得注意卫生，定期消毒，避免宠物和人类互相传染疾病。 这期节目就到这里，下期节目再见。